Gani? Tunaelewana watu wa magweni Sasa mimi nimekuja hapa kuwauliza ndugu zangu, tafadhali, mimi nataka niwaulize kwanza, wacha tusimamishe mambo ya rege, tusimamishe mambo ya kubadilisha katiba, tusimamishe mambo ya vyeo, mamlaka, nini ya viongozi. Kwanza tubadilisheni uchumi na kwanza tuanze na hawa watoto wa Kenya. Tuko na vijana milioni nne wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, hawana ajira. Saa hizi wameingia wengi wao kwa madawa, wengine wameingia kwa uhalifu, wengine wameingia kwa depression. It is a national crisis of unemployment in Kenya, na ni lazima tutatue kwanza hiyo changamoto ya ukosefu wa kazi tupange vile hawa vijana watapata ajira, wajisimamie, wasiingie kwa madawa, wasiingie depression, wasiingie kwa uhalifu. Tunakubaliana watu wa Makueni? Na mimi nasimama hapa mbele yenu, mimi ninasema vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Mimi nawaambia watu wa Makueni, mwaka ujao tunaweka bilioni mia moja katika mipango na miradi itakayopatia hawa vijana wetu milioni nne nafasi ya ajira katika taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa? Jambo la pili, wafanyabiashara wengi hawa wadogo wadogo hawana title deed, hawana logbook, hawana mahali ya kukopa pesa, wanaenda kukopa pesa kwa Shylock, wengine wanaenda Fuliza, wengi wameingizwa kwa CRB. Lazima kwanza tushughulike, tuweke pesa ya serikali kwa wafanyabiashara wa micro, small and medium enterprises ili na wao tuwasaidie kukuza biashara zao, kwa sababu asilimia themanini ya Kenya inafanya biashara katika sekta ya hawa wafanyabiashara wadogo wadogo. Mi nauliza nyinyi watu wa Makueni, kweli ama kweli? Si watu wengi hapa ni wamekopa pesa kwa Fuliza na branch na Tala, si watu wengi hapa wameingizwa kwa CRB? Ni kweli ama si kweli? So mimi nasema hivi, ndio mnasikia tunasema kazi ni kazi lazima tupange kama serikali vile hawa wafanyabiashara wadogo mahali pazuri pa kufanya biashara, sheria ya kulinda biashara yao na pesa ambayo itatumika kama mikopo bila ya wao kuwekwa kwa CRB kwa sababu wanakopa kwa Fuliza ama kwa Shailo. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Jambo la tatu nasema ya kwamba lazima tuinue wakulima tuwapatie mbegu na mbolea na soko ya sawasawa, na tuondoe mabroka na makateli, ndio tuhakikisha kwamba mkulima anapata bei ya haki na pia mnunuzi anapata bei nafuu, ndio tuweze kutembea Kenya pamoja tukiwa watu wa taifa moja. Hiyo ndio tunaita bottom up. Bottom up inaanza na hawa watoto wetu ambao hawana ajira, tuwatafutie ajira kwanza. Bottom up inaanza na hawa wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wanasumbuliwa na Fuliza na Shailo, kwanza tuwapangie vile watapata pesa ya kuinua biashara yao. Bottom up inaanza pale kwa mkulima, apate mbegu na soko ya sawasawa, ili tupate chakula kwa bei nafuu, tuondoe njaa na tufukuze umaskini mashinani. Hiyo ndio mambo ya bottom up. Mimi nimekuja kuwauliza nyinyi watu wa Makueni, nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tubadilishe uchumi? wale wanasema tubadilishe uchumi, wale wanasema tubadilishe uchumi. Very good. Mimi nauliza nyinyi swali ya pili, nyinyi mnataka tungojee ile inatoka juu, hatujui itafika lini, ama tuanze na bottom up hapa chini, tuanze kupandisha kila mtu kwa hii ngazi ya uchumi? Mnataka tufanye kani hii ya bottom up? Wangapi wanakubaliana mimi bottom up, bottom up, bottom up? Sasa sikizeni my friends, sikizeni, and I want to say this for the record. Unemployment in our nation is actually a national crisis. Millions of our young people are involved in drugs. They are in depression many of them are engaged in crime because we have failed as a nation to have clear programs on how to create jobs and engage our young people. It will be our first priority as a hustler government to make sure our young people, 4 million of them, have a job or a business to do. Nyenye mnanielewa jameni? Tuko pamoja? Jambo la tatu mimi ninajua wengi wetu hapa tulikuwa watu wa chama fulani fulani, si mnajua hata mimi nilikuwa mtu ya Jubilee, lakini si mnajua Jubilee iliingiwa na shetani na shetani akasambaratisha chama yetu, lakini sasa tumejipanga na tumesema tunaunda chama ya mahasla wote wa Kenya, na hiyo chama ni hii ya kazi ni kazi hii e ya UDA. Mimi nimekuja kuuliza nyinyi watu wa Makueni, mnataka tuungane pamoja sisi kama Wakenya wote ndio tuweze kuwa na nguvu ya kuunda serikali ya mwaka ujao ambayo itashughulikia mahasla wote. Wangapi wanakubaliana mimi tuungane? Kwa hivyo tunaungana sisi wote kwa chama ya kazi ni kazi, nikisema UDA nikisema Harambee tunasema UDA. Harambee! Harambee! Harambee! Nikisema UDA tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Wewe usijali hata kama wewe ulikuwa mtu wa ODM ile ya kitendawili ama ulikuwa mtu ya Wiper ama ulikuwa mtu ya Jubilee ama ulikuwa kuti ya sisi kwa sisi. Sisi wote tunaunganika kwa UDA, kazi ni kazi, chama ya mahasla. Tuko pamoja, tunaelewana. Sasa mimi nataka tukubaliane, watu wa Makueni, sawa sawa. Mimi nataka tukubaliane haya maneno, mimi nawaambia mtu wasiwaambie ya kwamba haya mambo ya bottom up haiwezekani mimi nataka mjue, mimi nikisimama hapa, mimi ndio naibu wa rais wa Kenya, na mimi si mjinga, na mimi si wazimu, na mimi sikunywangi pombe, mimi si mlevi. I know what I am saying. Nyinyi mnanielewa? Si mimi ndio nimesaidia Uhuru Kenyatta, tumejenga hii reli, si tumejenga hii mabarabara yote hii, si tumeunganisha stima, si tumefanya technical training college sasa nyinyi mnaniambia hii kazi ya kutafutia hawa vijana kazi na mama mboga pesa ya kufanya biashara ndio itakuwa kazi ngumu kuliko ile ya kujenga reli? Ah, mnani, wacheni maneno bwana. Hapana, no, hii kazi hii lazima tufanye, ama ni aje? Tumekubaliana? Haya, ngojeni, ngojeni, ngojeni kidogo, karibu tunamaliza. Ngojeni, ngojeni, hii watu ya wheelbarrow hii, nimeona hii wheelbarrow imejaajaa area hii ndio alama ya kusukuma wale watu mpaka washike adabu, ama namna gani? Tunaelewana? Sasa mimi nataka nimalize kwa kusema hivi, si mnajua mimi nashindana na wanaume wengine hapa. Mmoja alikuwa prime minister, mwingine alikuwa vice president, mwingine alikuwa na eh, deputy prime minister. Wengi sisi wote tumepata nafasi ya uongozi, si namna hiyo? lakini mimi nasimama hapa Makueni na nasema hii barabara ya kutoka Makueni kwenda Kitui mimi nimepanga, imejengwa. Ile ya kutoka Kikima kwenda Utangwa nilipanga, inajengwa. Ile ya eh, kutoka eh, kule Sultanamut kwenda Kasikeu nimepanga, inajengwa. TTI ya hapa Kibwezi West imejengwa. TTI ya kule Kibwezi eh, Mbooni imejengwa. Sitima tumeunganisha imefika watu elfu themanini na tano. Hawa wanaume wengine wote hawa wanaoshindana na mimi, wapi kazi yao ambao wamefanya? Wako na kazi wamefanya? Wako na kazi wamefanya? Sasa nyinyi mutafanya muta, mutachagua mtu mwenye ako na ishara ya kazi amefanya, ama mutaenda kupata karata ya pata potea na wale watu ya guesswork? Kwanza nyinyi bado mko na biashara na mtu ya kitendawili bado mko na biashara na mtu ya kitendawili eh? kwanza amejaribu ame, ame, kuwaeleza tibi ni nini na ile ria amewambia ni kitu gani so safari hii tunaunda serikali ya mahasla kweli tumekubaliana watu wa makueni tunakubaliana tunakubaliana hapa niko na viongozi wengi, niko na mungwana kwanza, anaitwa James Mbaluka ambaye kwa mapenzi ya Mungu atakuwa mjumbe wetu wa UDA wa hapa Kibwezi West. Wape makofi ya James. nichukue nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu na niwashukuru kwa sababu mmejitokeza kwa wingi ili kuja kumsikiza Deputy President leo akiongea na watu wa Kibwezi. ende niguo kana tiguo mwirukie niendo nena ndeto ile kindu ya kwanza nataka tuongee, nataka tuongee mahali tulikuwa wakati wa zamani. Mnajua haya haya, hivyo imeisha. Asante, nataka tukubaliane hivi, wakati wakati wa wakati hiyo ya zamani, kuna mahali sisi kama Wakamba tulikuwa na mwenye tulikuwa na yeye alituchezea karata, ni Mungu atiende. Sisi tuliwekwa kwa kikapu moja, tunaambiwa kwamba tunataka kuweka kura zetu kutafuta kura za jamii, lakini wakati development inaanza development inaenda Nyanza, lakini haikuji kwetu. Hiyo ni kweli ama si ukweli? Na sisi wakati tunaamua kujitafutia uongozi ambao tunaweza fikia, tunaambiwa hiyo ni uongozi ama ni kunyanyaza kabila ya Wakamba. Mimi nataka niwaulize swali moja. 2013 wakati tulianza kusupport Raila Odinga, Raila alikuwa Mutua? 2017 wakati tulienda tena tukampatia support, alibadilisha jina ama bado alikuwa Raila? Sasa saa hizi sisi tumeamua kwa sauti moja kwamba tutaenda na William Samoi Ruto. Wale wanakubaliana na mimi wanionyeshe. Na ile sababu ambayo tumekubaliana kuenda naye ni moja pale wakati wa zamani sisi hatujawahi ambiwa tunakaa kama jamii tuelekee wapi. Tulikuwa kila wakati ni kuambiwa mkae kama jamii, lakini mwisho tunaambiwa vitu mbili, ya kwamba hii jamii mkikaa pamoja mtasaidika, lakini mwisho hapo nokwiwa nduu twadhaa yeelilika ine ndeto icio icio na itu twesaithia kai ndu yiyililika yithaa ikaiye na vati kindu kyaisauka kuu kwitu kuma twanengane support indi niguo kana tiwo na yuila tikalile tethia vati utethio na vati program ethe mwethukiicie deputy president ene na inenava atutaria vala tuendete na vala tumite ene nivyo kana tivyo lakini andu aya njowa me meya wa cia 1963 pala nthi yitu yumite pandu va ututaria pala tuendete awana mpango kwa ajili ya hii jamii sijui kama tunaelewana kwa hivyo mimi nataka niwaombe na niwaombe kwa unyenyekevu watu wangu wa Kibwezi Town kwa kauli moja, kwa sababu mheshimiwa eh, deputy president ametueleza mipango ambapo anataka kupeleka sisi kutoka chini kwenda juu. Ni, ninataka, ninataka tutie bidii. Asante ninataka tutie bidii tupeleke uongozi wetu mahali tunaweza fikia. Ni kweli ama si ukweli? Basi kwa ishara ya mkono, wale tunakubaliana ya kwamba tunafuata mpangilio na si. Asante sana. Basi Mungu awabariki, na ninataka niongee Haya, haya, nimesikia, nimesikia. Haya, wacha Omari asimame awaweivie juu. Haya, Omari simama hapa. Omari, Omari, Omari, Omari. Mbaito anamaki bwazi mwazio mbaido ano mwazi bwazi mweyaziyo mweyaziyo ingi azizadio